bismillahi rohmanir rohim muborak ramazon oyi yaqinda tashrif buyurib qalbimizga surur bag'ishlagan edi ramazondan ayrilishni o'ylab mahzun bo'lgan qalbimizga eng aziz bayramlarimizdan biri ramazon hayiti kelishi bizga taskin bag'ishladi alloh taolo ushbu oyda qilgan barcha solih amallarimizni o'zi qabul aylagan bo'lsin islom dinida hayit kunlari qanday amal qilishlikni ulamolarimiz taraflaridan tavsiya qilinadi. Avvalambor idigohga chiqishlikdan oldin payg'ambarimiz sallallohu alayhi sallamni sunnatlariga ergashgan holatda g'usul qilishlik. Bu to'g'risida An ibn Abbas roziyallohu anhu kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yag'tasilu yawmal fitri va yawmal adha rawahu Ibn Majah. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Ramazon hayiti va Qurbon hayiti kunlari g'usul qilar edilar. Ibn Moja rivoyati. Hanafi mazhabiga ko'ra, Eid fitr kuni tong otgungacha fitr sadaqasini berishlik barcha mu'min va musulmonga vojibdir. Hayit namoziga chiqishlikdan oldin sunnatga muvofiq shirinlik tanovul qilishlik. Anna Anasin radhiyallohu anhu qala: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات رواه البخاري payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namozgohga bir nechta xurmo yemasdan turib chiqmas edilar Agar biror uzr bo'lmasa, namozgohga piyoda borib, piyoda qaytishlik ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlaridan ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namozgohga bir yo'ldan borib, boshqa yo'ldan qaytar edilar. Hayit namoziga chiqishda yo'lda Alloh akbar, subhanalloh, alhamdulillah degan so'zlarni aytishlik ham sunnat amallardan biri ekan. Namozni ado etgandan keyin albatta mu'min musulmonlar bir-birlarini tabriklashlik, yosh bolalarga shirinlik, hadiyalar sovg'a qilishlik va shu bilan bir qatorida o'zi uchun eng yaqin insonlar bo'lgan ota-onasi, qarindosh urug'larni ziyorat qilishlik, ularni ham qalblariga xursandchilik kirgizishlik mana shu kunning fazilatlaridan biri ekan. Hatto kitoblarimizda aytiladiki, beva bechora, muhtoj insonlar bilan bir qatorida zamonasining ulamolari, ahli ilmlarini ham ziyorat qilishlik mustahab bo'lgan amallardan biridir. Alloh haq subhanahu va taolo barchalarimizga ushbu Eid fitr bayramini qutlug' aylasin. xonadonlarimizga xursandchilik bilan bir qatorida fayzu futuhi barakotini ziyoda qilsin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh